Smartphone, Ces petits objets coûteux et complexes ayant totalement envahi notre quotidien. Si la plupart des gens savent les utiliser, et certains même les réparer, peu savent réellement comment ils fonctionnent. S'il arrive parfois qu'ils se bloquent ou ne fassent pas exactement ce qu'on leur demande, on dit simplement qu'ils buguent. Mais si l'on était tout autre si ces bugs nous étaient offerts par une autre dimension. C'est ce que découvrit Mademoiselle Jefferson ce jour-là. Salut Alex. Ah Julie, il y a les parents qui sont partis au resto. Ils nous ont laissé des chips. Waouh, génial. T'en veux Ouais, je commence à avoir dalle. Fais chier Alex. going through the suggestion box. I knew you would. I've been expecting it. That takes a very special kind of employer to realize that one of his men has got it. Obviously, McNulty has got it. Two words, Mr. McNulty, have probably never been spoken here or elsewhere. Thank you, sir. Yes, I've just gone through the residue, the suggestion box, covered... Cool. In the past three-month period. And here is one of your suggestions. Eh mais tu sais pas frapper avant l'entrée Je voulais juste te dire que t'es qu'une pauvre tâche. Vas-y, me dégage mais c'est quoi ce bordel Maintenant, tu vas me foutre la paix, ou j'envoie cette photo à tous tes potes. Allô Mathilde C'est Julie. Dis, je peux passer chez toi dans 5 secondes, faut que je te montre un truc hallucinant. Bah ouais, pas de problème. Je peux passer, j'ai viens de pré. Ah ouais, d'accord. Très drôle le coup de je peux passer alors que t'étais juste devant la porte. Je pas raté le temps. Mais qu'est-ce que tu racontes What, Coucou tu, te téléportes Je me téléporte pas, j'arrête le temps. Viens, je vais te raconter. Attends, et tu dis que tu peux faire tout ça avec ton smartphone C'est génial, avec ça je peux faire exactement tout ce que je veux. Ouais, tu peux aller où tu veux, vivre comme tu veux. Ouais, c'est pour ça que je me casse de ma famille de taré. Attends, attends, tu te barres mais il va te falloir du fric, un logement, enfin tout ça. J'en ai profité pour passer à la banque avant de venir te voir. Mais t'es sérieuse là Mais t'es dingue Vas-y, je peux essayer ton appel aussi Non Oh, tu fais quoi là Allez, je peux essayer, moi aussi je mets 4 avec ah Allez, pas S'il te plaît, mais allez Allez, je mets 4 avec euh. Non Merde, Merde, vais pas pensé à ça. étrange et difficilement contrôlable, Julie Jefferson a décidé d'utiliser et d'abuser de ce pouvoir qui la dépassait. Malheureusement pour elle, elle est condamnée à errer jusqu'à sa mort dans la Dark Zoo.